ኣነ ኤርትራዊት እየ من از افغانستان هستم السلام عليكم ما كده أرميها ብዛዕባ ሓወይ ድሃዩ ስለ ዝጠፍኣኒ ብናይ ሓወይ ድሃይ ክረክብ እየ ዝሓትት ዘለኹ ሓወይ سعید سرخ عکس مرا در روی اینترنت گذاشت تا فامیل مرا پیدا کنن Donc c'était des Facebook. Pour lancer, il faut lancer mes cartes, c'est mes ሰባት ኣብዚ ናይ ቀይሕ መስቀል ዝረኣኹም መስለይ ብዛዕባ ሓወይ ድሃይ ዘለኩም ክትተሓባበሩና ተስፋ ይገብር ቀይሕ መስቀል ከዓ ኣብ ኩሉ ዘለዉ ከዓ Il est barré trop, mais il m'a présenté aux filles. Pour nous cette vidéo, qui est beaucoup de srek. اولین تلفن از سعید سرخ آمد یک خانم با من صحبت کرد که برادر شما تا تماس گرفته با صلیب سرخ که من فرادم میشناسم و من برادرش هستم